алейкум. қазағым қалын елім тоқаев мен ақтөбе облысы темір ауданы темір қаласының туған тұрғыны фамилиям насимов самат бұл үндеуге саған тұсауға тура келіп тұр алдында да айттым әділ сайлау өтпейді деп себебін айтсаң ертең бірінші күні мен документімді тапсырамын темір ауданына депутат болдым бағдарламам бар баяғыдан жатқан төрт жыл болды екі мың он алтыдан бастап даже мен не только мына неге аудандық депутат емес министр болуға дайынмын бағдарламам бар бағытым бар шаруашылықты білемін мына өмірде тәжірибе мал бағудан білемін әңгіменің шындығына көшейік аудандық бүкіл қазақстан бойынша аудандық мәслихат депутатына ақша төлемейді екен ақша төлемесең төлемей ақ ал енді маған жалғыз мен емес үш жүз елу мың төлеуім керек мен оны қаяқтан аламын кімнің өтіне көріп жүремін кімге жалбақтап жүремін ақша бер деп депутат болайын деп жатыр енді маған кредитке алып мысалы кредит үш жүз елу мың ба кредитті алып енді депутат болмасам енді басқа амал жоқ менде мысалға журналистерің жұмыс істемейді түсіндіру жұмысын істемейді мен саған айтайын міне ақтөбе облысы темір қаласының тұрғынымын сексенінші жылы бала кезімізде бас жылқысы қайырбек шәңгіре деген ағамыз болды қайтыс болды апамыз бар жолдасым соны апамызды депутат қылды бірінші мәселені үй тоғылды жұмысшыларға үй салып беру мәселе жоқ сонда сексенінші жылда қырық үш жыл болған екен ұйықтап ә, жатқанымызға неге түсіндіру жұмысын білмейді депутат не депутат деген жергілікті тұрғынның бағдарламасын дайындау керек малға керек платина керек ішкі нарық сыртқы нарық жөнің бар кредитті спецификпес бағдарлама дайындау бар. керек мына жаңа не бар ғой екі жарым процент қалай кредитті беру керек кооператив құру керек сол сияқты түсіндіру жұмысын дайындайды а аудандық мәслихатқа қазір бәрі қаяқтан алады ақша қазір бас тартып жатыр бәрі қазақстан бойынша нанбаса өзің барып тексер бағдарламасы болу керек заң шығаратын ол ертеңгі күні мына бағдарламам бар оны ортаға тастаймыз сосын қазақстан бойынша талқылаймыз қосатын болса қосады алатын болса алады ертең бірінші отырыста депутат міне он тоғызыншы наурыз күні сайлағаннан кейін бірінші отырыста ауылды қалай көтеретін соны заңын қабылдап кету керек ортаға ұстау керек мәселе бар шешіп міне сонда жаңа қазақстан құрылады а сенің қазір жаңағыста қалай құрылмайды кім жаман әкім жаман районның жергілікті жердің жаңағы әкімі жаман участковый заңды қарама қарсы шығарып қойған сосын не болса соған сосын қол қоя салады сен мына архимедті мазақ қылып жатсыңдар журналистер алты жүз мыңға туалет деп кешегіде көріп едім сол қалай қол қоймайды ақшаны игеру керек дейді сосын қол қоя салады ақшаны келген тағы да оларға не ол ақшаны игеретін бірінші ауылдық жерден бастайды управляющий болады оның депутаты болады бағдарламасын дайындайды сосын барып игерілетін ақша ал ол міне толық игеріледі мемлекеттің бір тиыны район қалай дамиды облыс қалай дамиды микрорайон қалай дамиды ол сол уақытта болады бүкіл қазақстан бойынша міне сұра әкімі бар ә, жергілікті участковый бар районның әкімі тұр сол міне кім жаман сол асемов отырмын депутаттармен ә, прокурорым тексермейді менің бағдарламамды анадан үш төрт жыл болды ой естімеген сөзім бар әй ертеңгі күнде митинг болса бірінші сөйтіп келесіңдер кім білмеймін экстремизм топты қаяқтың экстремизм не істеп отыр соны бір журналистім жоқ оны түсіндіреді а сен бар ғой президент сен ба сен ба мына жаңа қазақстанда құра алмайсың президент те бола алмайсың қазақ айтады ғой отауын сайламайды қасасын сайлайды деп міне сен депут мен қарсы емеспін сайла бірақ деген мынау әділ сайлау өтпейді әді депутат жаңа қазақстан құрамыз мына тығырықтан алып шығара алмайсың сен а менікі өтірік болса барып тексеріңдер тексеріңдер журналистерің аяқтан неге сұрақ қоймайсыңдар келіп ютубқа соқ жынды адам ұқсап шығып жатыр үндеу тастап жатыр өзі сен мен біздерді де қазақстанға шаршатып жібердім тоқаев сайлауды өткізіп емес өткіз бірақ мынау әділсіздік сосын арты не болады өзің білесің митингіден басқа ештеңе болмайды